第三课生词练习，欢迎来到我们的课后生词练习。我们来看一下第一部分的练习。第一部分是，请选出正确的拼音。我们来看第一个问题，这两个字是什么呢？是故事，老师。 还是教室呢？答案是教室，你选对了吗？我们来看第二个字是跟听还是学？答案是学学。第三题是以后以前还是说话呢？ 答案是以后，以后。我们来看最后一个问题，答案是知道，知道。你选对了吗？接下来我们来看第二部分，请选出正确的答案。我们来看第一个问题。 少多少？你觉得答案是哪一个呢？答案是第二个。How many？多少？像我们会说多少人，多少人。我们来看第二个问题。那要看，那要看。 是第一个、第二个还是第三个呢？答案是第一个，第一个。That depends on，那要看，那要看。我们来看下一个问题：父母，父母，父母。 答案是第二第二个 parents 父母。好，最后一个问题，听听，我们想一想是第一个、第二个还是第三个？听，答案是第三个，你答对了吗？ 接下来我们来看第三个部分的练习。第三个部分，请选出正确的词汇。我们来看第一个问题。第一个问题：什么什么们都在教室？是故事、学生还是听说呢？答案是学生。 学生们都在教室。第二个问题，一年可以学多少多少字？多少家庭？还是多少老师？答案是一年可以学多少字？多少字？我们来看第三个问题：小孩子什么？ 就可以跟父母练习说话，在家跟谁还是听说？答案是小孩子在家就可以跟父母练习说话。我们来看下一个问题：我是听电台什么的？听电台玩的？听电台接的？ 还是听电台长大的？答案是听电台长大的。你答对了吗？如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见喽，拜拜。